Всем привет, всем привет. Меня зовут Скиллфолдер, и я еблан. <gasps> Блять, я еблан! Вот так вот, блядь, Акаичу. Но это просто, блять, киборг, это просто киборг. Вы хуй Алло, блять. Хуй блять, Алло, дайте поиграть! Вы уёбки, блять? Это моя игра, хули вы меня исключили? Готовлюсь к ебре. Готовлюсь, блядь, к ебре просто пиздец. It was at this moment that Skilled folder knew he fucked up. Я еблан. Я просто, блядь, хуесос. Ну это тупой еблан, блядь! Ну я... Говно, блядь, просто говно, блядь. Ладно, похуй, похуй, похуй, просто похуй, абсолютно поебать вообще, блядь, не, не имеет значения. Не имеет значения, абсолютно поебать, просто похуй. Просто похуй, похуй, похуй, абсолютно похуй. Блять, какое же у него терпение. Ну да, охуенно. Охуенно, и что это за дерьмо, блять? Изи. Ну да, охуенно, охуенно, охуенно. Что это за хуйня, блядь? Ну что за хуйня? Ну это ж просто пиздец. Почему я 0,9, блядь? Вопросик, блядь, почему я 0,9? Я не знаю. Я 0,10,0. Я 0,10,0. Если кто спросит, я самая лучшая Вейн на свете. Что, блядь, вы издеваетесь, нахуй? Уёбать, да наутилуйте, блядь! Алло, алло, блядь! Не, ну это пиздец, это не везение, блядь! Это просто не везение! Блин, ассист, блядь! Ассист, первый ассист. Блядь, ассист, первый ассист! А можете играть нормально. Хули вы играете, как ебланы, блядь? <laughs> Блядь, где мои убийства, нахуй? 12. Ну, у меня похуй, я поддержка. Я поддерживаю, блядь. Если вы спросите, кто я такой, я поддержка. Я, блядь, можете отвечать смело. Я игрок поддержки, пошел нахуй! Нахуй, пошел нахуй, блядь! Нахуй, просто нахуй, блядь. If you want to know, I'm Russian, you know, I'm Russian. Russian don't surrender, you know. Меня, меня научилась выебет. Там ведь читается. Я, я отказал. Ну это пиздец, ну блядь, ну, ну да, да, да, да, да, да, да. Блядь, я понимаю, что я такой еблан, который собирал хуёво. Команда ебланов, да, да. Я не спорю, то, что я сосал хуй, но... Я такой еблан, но я адекватный, честно, я, я честно адекватный. Окей, я отвлек. 2.18. Я, блядь, играл до последнего. Я еще даже не начал сосать. Я еще даже не начал сосать. Это была, блядь, чисто так разминочная перед, блядь, тотальным отсосом, блядь. Сейчас покажу, как это делается.